Mimi nachouliza kwa nini hakuna bin card hapa? Eh. Kwa sababu hapa karibuni tunaanzisha mfumo wa botomisi. Kwa tunachukua data kutoka kwenye physical kwa sababu physical mna noti wapi? Kwa sababu botomisi ni electronic. Yeah. Lazima utoe physical uifeed kwenye electronic. Kuna document ziko pale mbele ambazo ni bin card au nini? Ambazo ah, ni Kwa tunachukua physical kwa sababu wakati document zinaitwa jezi za physical count, tunafanya tufanya physical count. Utaratibu wa serikali kwenye management ya medical commodities tunatumia e, tools gani? Tunatumia bin card, tunatumia Sasa mbona unaeleza kitu ambacho hakipo? Bin card ziko wapi? Sema hamna. Ziko wapi? Rasmi nimekuelewa, lakini hapa it's a dangerous sign kwamba dawa zinapotea. Mm -hmm. Hauwezi ukamanage hizi dawa za serikali za mamilioni bila kuwa na documentation proper. Kuna tools ambazo zinakuelekeza ujue dawa zilizoingia. Kwa mfano, nipe reja, nipe nani reja yako tuone. Hmm? Aliomba nani? Aliomba kuna binti anaitwa Kuna hujaandika? Asante. Yaani wewe hapa ume, umefanya wewe issue? Sawa, hmm. umempa nani? Jibu hilo swali kwanza, ulimpa nani? Hii document shufua tulimpa nani? Hapa dispensi. Kwa nini hukuandika hapa kama amechukua na assign? Haya, ah, tunde ya pili. Nyingine hapo ni mia mbili tu, unadaiwa elfu thelathini na ngapi nyingine? Kumi hmm. moja Metronidazo. Hmm. ngapi? Elfu moja. Eh, nani alichukua hapo? na kuhakishia, tukisimama hapo watakwambia dawa hawapati, mm. watakwambia hawapati. Mwisho wa siku lawama kwa serikali, lawama kwa chama. Na unaona kabisa deliberate watu waandike majina, yaani mimi najiishu mwenyewe nimepokea dawa najipatia mwenyewe vidonge elfu moja halafu aliyepokea haandiki jina lake, kitu ambacho hakiwezekani, na sio DC mje Oh. hapa kuna shida, na wananchi wetu hapa na uhakika hawapati dawa za kutosha. Lazima kutakuwa na manuniko ya ukosefu wa dawa, kwa sababu hakuna mfumo sahihi, na katika sehemu ambayo inaingiza fedha za kila siku ni dawa na vitendanishi maabara. Kwa tunapenda kusisitiza kwamba lazima mganga mkuu wa halmashauri mganga mfawidhi wapi mganga mfawidhi eh mganga mfawidhi huko hapa kila siku 24/7 ndio na hospitali yako na yani na asilimia ishirini tu ya function, huwezi kukosa muda wa kuja hapa. Ingekuwa na mawodi na upasuaji, tungesema mko bize, wagonjwa wengi, ni bado mna wagonjwa wachache. Hospitali hii ni mpya, ina section chache, nashindwaje kusimamia vitu vya msingi kama hivi? Kwa hiyo sijafurahishwa wala sijaridhishwa na management ya hapa, sio nzuri. Kwa hapa tunapeana muda ndani ya wiki moja, mhakikishe kila kitu mmeupdate bill kadi zote, lakini pia tukufanya ukaguzi hapa wa dawa zilizopokelewa na zilizotoka kuombe yeah. internal auditor wa mkoa aje afanye hapa dawa zilivyoingia na kutoka tangu ameweza kununua, afu tupate report ofisa rais TAMISEMI kwamba kweli dawa zile zimekwenda kwa wagonjwa, kuna documentation, na tukijiridhisha dawa zimekwenda vizuri, tutataka mimprove hapo, muendelee na kazi zenu na ni kama hamjafanya vizuri DMO, basi umekalia kutikavu, kwa sababu huko hapa usimamie. Sasa kama kuna discrepancy kwenye dawa zetu na wananchi wapati, lazima tuchukue hatua. Hatuko tayari kuona wananchi wanalalamika, wanakosa huduma, wanakosa matibabu, wakati sisi tumepewa dhamana hii, na niwaombe dhamana hizi tulizopewa, tumeaminiwa. Mheshimiwa Rais ametupa dhamana wote kuanzia juu mpaka chini, tumsaidie kuwahudumia wananchi. Kwa kila mmoja kwa nafasi yako, lazima uhakikishe unatimiza majukumu yako kwa ufanisi. Vinginevyo tunaachana na wewe, tunakwenda na watu ambao wako tayari. Wapo wengi, wapo wa kutosha. Unajua so, wapo wengi sana, wanahitaji hiyo nafasi, na waganga wa wako wengi. Eh, msipotumia nafasi zenu tunabadilisha tu.